se fai do ano pasado non da CRTVG e, bueno, si decir que mm, me deixou eh, prácticamente case como estaba, non? Salvo mellor eh, certa numeración de, de cifras. Si comezar un pouco polo que a parte económica e laboral, eh, si é certo que se nos vende unha boa xestión económica, non? que prácticamente eh, hai unha débeda cero non cos bancos a partir da, do ano 2013 O que pasa é que despois me chama a atención certos comentarios que sí que aparecen no informe, non como que ten en curso determinados procesos de reclamación judicial derivados de execución dos contratos de servizos de novas dos anos anteriores, asinados a partir do ano 95, e outras reclamacións de personal ordinario. Deste xeito, a 31 do 12 de 2015 atópanse provisionadas responsabilidades laborais por un total de 6,9 millóns de euros. Bueno, vou a ir así, casi vou a dar casi pinceladas porque tampouco teño demasiado tempo de exposición. Tamén me chama a atención eh, outro caso acontecido por eh, as irregularidades que había en certas bases de cotización. De feito, creo que foi a miña primeira comparecencia que fixen nesta comisión, non? que era, bueno, parece ser que todo viña do Real Decreto 8 barra 2010, Entón, o que si sí me gustaría preguntarlle, porque naquela comisión se falou que estas pequenas anomalías, vou chamar así anomalías, se iban a solventar eh, antes do 1 de abril deste ano. Despois, bueno, si falar, eh, bueno, xa digo que o tempo vai a ser un pouco escaso, eh, si falar do, bueno, de que me fala, de que temos unha boa audiencia, non cota de pantalla, un 17,6, de media, eh, no conxunto do día e do prime time. Eh, si decir eh, que, bueno, falamos dun presuposto eh, anual de 100,7 millóns no ano 2015 que se vai a incorporar un pouco máis, vai a crecer un pouco a cantidade no, no ano presente. E sobre as cantidades do presuposto tamén comentarlle que tampouco me queda demasiado claro, as cantidades son desgloses moi xerais, non sei se isto é unha maneira de presentación moi generalizada, non sei se podemos ter acceso a cuantías un pouco máis especificadas. Eh, vemos que os gastos tanto de compras como de servizos exteriores e gasto de personal son os que se elevan a cuantía maior non do que o presuposto da radio da CRTVG está financiado non? polos orzamentos xerais da comunidade autónoma e que ten un porcentaxe menor que son dos ingresos propios de virada actividade. Non? Estamos falando dun servizo público que pagamos todas as galegas e os galegos. Me sigue chamando moito a atención a externalización dos propios servizos, E aquí tamén vou a facer un pequeno inciso, un problema que traemos cada pouco, quizáis, a esta comisión, que é o tema da, da dobraxe. Mm, teño unha pequena pregunta, bueno, por uns comentarios eh, que li non hai moito, si é certo que o que é o conxunto das televisións eh, das diferentes comunidades autónomas que forman o Estado, non as comunidades históricas, Forta, cando se adquiren os produtos, se adquiren dun xeto conxunto, que criterio se sigue a hora de emitir certo tipo de programación, porque si sei que en outras televisións eh, como pode ser a catalana ou o País Vasco non se emite o mesmo que aquí, non? Eh, E volvendo ao, o, que, o, o tema da, da dobraxe, eh, sí que hai unha baixada considerable tanto no, no que o investimento, non? falamos tamén de moita programación que volvemos a, a repetir dun xito constante, despois bueno, se nos dá unha chega dunhas horas de dobraxe que nun lado os cálculos me salen 226 e noutro 240 non se corresponden. Sí creo que é moi importante e sobre todo creo que aí hai un, unha gran eiva sobre todo polo que a um, a atracción de certo tipo de público, porque despois, bueno, comentarei máis ou menos que idade non é a usuaria maioritaria na, bueno, na, na, tanto na canle como na radio. E despois, bueno, e falamos do que, bueno, que, que centrou vostede tamén a súa comparecencia sobre o que o sistema de produción digital. Vamos con bastante retraso, Si que é certo que no, no ano 2015 eh, se, se deron unha serie de, de prazos que non se cumpriron, non? entón, bueno, eh, parece ser no que estaban rematando o proceso coa finalización do expediente económico-administrativo para a licitación do arrendamento operativo dos sistemas, non? un desenvolvemento e sostenibilidade económica, sobre todo polos cambios tecnolóxicos e outro sitio de consumo de información e entretemento dos usuarios, o feito da interactividade que é unha esencia da sociedade moderna que non só ten que ver coa radio, bueno, coa televisión ou coa radio televisión. Non? É un aspecto, quizás, non sei se decir, da modernidade da sociedade, non? que se tende a buscar eh, pois mm, darlle como uns enfoques como moito máis personais, non? que a xente poida, poida escoller. Entón, estamos falando de que o Consello de Administración se aprobou a súa tramitación administrativa con data 21 de abril e que vai a haber a contratación do sistema de producción digital, non? Eh, bueno, falamos tamén, vostede xa citou tamén o que foron orzamento, non? Eh, de 12 con 12,5 millóns, que a parte da delegación da digitalización das delegacións eh, xa está feita. E despois, bueno, si me vou a, a parar en a, bueno, non sei se decir reivindicación que facemos sempre, non? E me remito que a definición da estrategia, non? Da Corporación da Radio e Televisión de Galega, non? Que se reproduce no artigo 4 da Lei 9 barra 2011, bueno, saliu antes un pouco, que é o Servizo Público de Comunicación Audiovisual de Galiza, onde se recollen os principios inspiradores e de alcance non atribuídos a CRTVG, non? Como punto, a actividade de comunicación audiovisual da Corporación da Radio TVG inspírase nos seguintes principios, o reflexo do pluralismo ideolóxico, político, cultural e social de Galiza, a objetividade, imparcialidade, veracidade e neutralidade informativa, así como respeto á liberdade de expresión e a información dunha opinión pública plural. Eh, recollín eh, varias frases que me parecen moi curiosas que aparecen no informe. Eh, bueno, si me quedo meto polas frases, isto xa un defecto un pouco de formación, que a veces, bueno, falamos eh, de condensar en, en poucas palabras unha esencia, non? Un, do que, do que debe ser este medio non? de comunicación e eu sí que falo dunha gran realidade manipulada non? e que é unha realidade cotía bueno, eu a veces unha frase que repito moito vivimos en mundos paralelos E tamén o feito de darse satisfeito por certo tipo de audiencia, sobre todo en telexornais, en de, de, eh, de determinados programas, eu creo que comentei nunha comisión, creo que foi das últimas, que eu sí son consumidora de certo tipo de programación na galega, pero eso non reflicte que eu este de acordo co que estou vendo. Temos unha preocupación maior e vivimos, eu vivo en Galiza, como si podo vivir en Madrid, e sempre vou a ter uns referentes da miña identidade, non? evidentemente. Por eso, eu creo que hai que ser un pouco máis autocríticos. Claro que a audiencia eh, a, a debemos ter en conta, evidentemente, pero tamén temos que ter en conta que non nos podemos comparar con cale privado porque eh, temos outra, outra base, non outro fundamento. E despois, bueno, o que xa comentou tamén no apartado anterior do, bueno, falta de consello informativos ou a credibilidade do telexornal, que volvo a incidir un pouco do que acabo de comentar, no que, por exemplo, non se reflite para nada, pois, bueno, os que estamos aquí dentro do, do Parlamento, non? A actividade parlamentaria prácticamente monocolor, e incluso a veces caemos na anécdota e a veces eh, os estereotipos que nos falan das galegas e dos galegos e, e realmente si, si nos paramos a pensar somos moi anecdóticos paramos en, non sei se chamar de tonterías para non falar verdadeiramente do, impor, do importante e despois sí que estamos falando de, de gustos da audiencia sobre todo eh, a nivel de toda a programación e xa vou decir si me, non vou a, nunca a expresar a miña opinión, se me gusta ou non me gusta, pero volvo a repetir, é moi pouco atractiva e estamos falando de unha ida, dun tramo de idade bastante considerable, salvo algunhas excepcións, evidentemente. E despois tamén o que me chama atención eh, o que denominan o traballo rigoroso en casos como de asunto ao roubo do Códice Calistino, que volvo a repetir. Personalmente, creo que chegamos a un extremo de dar eh, carnaza. Creo que hubo unha saturación de información e certo tipo de cousas que tampouco vou a cuestionar. Eu non son xornalista. Se traballei en medios de comunicación, os medios de comunicación se fai con moitos máis profesionais. E realmente eh, chegou un punto que era tal a saturación, bueno, tanto no caso da galega como de outros medios de comunicación, eh, que eu creo que, bueno, que hai un límite, hai que replantearse certo tipo de cousas. E despois, bueno, que volvamos a, a picos da audiencia das eleccións municipais, bueno, só faltaría. Se o único medio que nos vai a falar eh, especificamente dos datos que, que hai por poboacións nos concellos, eu creo que non hai outro canle en, en, aquí, non? na nosa terra. Entón, eh, a ver si é meritorio, pero bueno, tampouco o vexo da meritorio. Creo que Telecinco non nos vai emitir os resultados das municipais de Galiza. Creo, creo eu. E despois, bueno, eh, contrastar, claro, vamos a veces en cousas anecdóticas. Prego que a rematar. Eh, vale, bueno, vou deixar casi para a segunda tanda o que me falta. Un gran erro informativo, como foi a manifestación, e poño solo un exemplo, porque incluso vostede saliu públicamente pedindo disculpas, non? A manifestación que se produciu en Vigo a comezos de setembro, E aquí eh, volvo a repetir unha frase coa que, digamos, vou a rematar esta primeira intervención, que os recortes en sanidade matan. Vale, moitas grazas. Grazas, señora Fernández. Polo grupo da AGE, ten a palabra o